ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ ಇವರು ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ thank you thank you thank you so much Chandrika Gururaj ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ನಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ thank you so much welcome and the stage is all yours so much for inviting me ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ I just cannot believe that I am being interviewed ಅಂತ ಆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ನಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು when I have achieved something ಅಂದ್ರೆ ಪಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ thank you so much pleasure is my thank you so ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿವರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಏನು ನನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಏತ್ uh, uh, ಇರ್ಬೇಕು August eighth two thousand twenty Anita Vardhan ಅವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಇದು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಟ್ರೈ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಏನು ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಾ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು so I thought let me try ಅಂತ ನಂಗೆ ಅದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಅದು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಏ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದೆ ಅವನೊಂದು I think probably eight to ten questions ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊವೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಏನು ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೋಯ್ತು ನಾನು ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ ನಾನು ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದುವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಥಿಂಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ ನಾನ್ ಏನ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೀವನ ಅವಾಗ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅವಳು ಅನಿತಾ ಅವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ ನೋ ವಾಚ್ ಯು ಥಾಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವಾರಕ್ಕೊಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ನು ನಿಜಲ್ಲ ಐ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನಂದು ಶುರು ಆಯ್ತು ಏನು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ವರ್ಡೇ ಹೊಸದು ನನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ದೆ ನಾನು ಏನಿದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು probably second week third week ಅನ್ನೋ ಬಂತು ಅದು ಹೋಗಪ್ಪನೊಬ್ಬ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಆ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ಗಂತೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅನಿತಾ ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಈ ತರ ಮಾಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡು ಹಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀತೀವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಸುಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಅಡು ಬರಕ ಬಿಡು ಏನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಬರೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಸುಡೋ ತನಕ ಅದ್ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿರ್ಬೇಕು ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಪ್ಪ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಂದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಿರೋದು ಬೇಡದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ words and thoughts make a lot of difference ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗುರುರಾಜ್ ಅಂತ ಅನಿತಾ ಶ್ರೀವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನೊಬ್ಳು ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂತು ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ I was ready to go for any other work other than teaching teaching ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಅನಿತಾನೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ಆ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ but fortunately I got the teacher job ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಟೀಚರ್ ಕಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ತರ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ why don't you go and try ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಎನ್ಸು ಈ ಜನ ನನ್ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ತಾನೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ತಾನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದು ಏನು ಗೋಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅವತ್ತೇ ಡೆಮೋ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಡೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡೆಮೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡೆಮೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಇವತ್ತದ್ದು ನಂಗಂತೂ ಅದೊಂದು question mark I how I got selected ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ತರ ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತವಳಲ್ಲ ಮಾತು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನೋ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆತರ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅವ್ರು ಇರೋ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವತ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಮಾತೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಭಯ ಯಾರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅನಿತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ I so grateful to you Anita ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದು ಒಬ್ರಿರ್ಲಿ ಐದ್ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಹತ್ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು ಡ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ಗೊಂದು ನನ್ ಫೋನು ಹಳೇದಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಫೋನು ತುಂಬಾ ನೀಡಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ನನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫೋನ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ನಯಾ ಪೈಸ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಜಯನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ವಿ ಏನೋ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಂದು ಇ ಎಂ ಐಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಮಗಳು ಕೇಳಿದ್ನು ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಫೋನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು ಏಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತಂದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅವತ್ ಸಂಗೀತ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಂಜ್ ಗೆ ಅವನು ಹಂಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ರೇಂಜ್ ಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಫೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವನು ನಾನ್ ಏನ್ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ಫೋನು ನಾನ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇ ಐ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇ e ಎಂ ಐಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಈ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ ಅವ್ನು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಅದು ಮಾತಾಡೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ನಂದು ಇ e ಎಂ ಐ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನಿಂದ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಇ e ಎಂ ಐಗೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನು ಅದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅದೇ ತರ ಫೋನು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅದೇ ಇಂದಾನೆ ಸೊ ಇದು ನಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನನ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ ಬರತ್ತೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅವಾಗ ನನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸಂಕೋಚ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರಿ ಬನ್ನಿ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು ಅವಾಗ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ ಸಂಬಳ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆ ಸಂಬಳ ನನ್ಗೆ ನಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಲದು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ ನೀಡಿರೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಬು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೇ ನಂದು ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಟೀಚಿಂಗು ನೀನ್ ಇದೇ ವೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಋಣಿ ಆಮೇಲೆ ನೂರ್ ಸಾವಿರ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಐದ್ ಸಾವಿರನು ಬಂತು ಹಂಗೆ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಅದ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರು ನಾನು never in my dream I thought that I will leave SVP and I will come out from that ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ತರ I have got a job at ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸುಮಾರು ಕೊರೋನಾ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆನೋ ಯಾವಾಗೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನನ್ ಮೆಂತ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಂದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಂದ್ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವತ್ ಹೋದೆ ಡೆಮೋಗೆ ಡೆಮೋಗ್ ಹೋದ್ರೆ ನಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸದೇ ಇಲ್ಲ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊಗೆ ನನ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸುಧಾ ಈ ತರ ಲಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಮ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಹೋದೆ ಡೆಮೋ ಕೊಡಕ್ಕು ಅಂತಾನು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ I want to tell the audience ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನೇನಿದ್ಯೋ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಏನು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಮೋ ಒಂದು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡೆಮೋ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಡೆಮೋ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ten to fifteen minutes twenty minutes ತಗೋತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾನು ಅದೇ ತರ ಯೂಶಲಿ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಇಂಗ್ಲಿಷು ನಾನು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಾನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾವ್ದೋ ಬುಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದೀನಿ ಏ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಅವತ್ತು ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ನಾನು ಈ ತರ ಏನೋ ಅವ್ರದೇ ಏನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆ ತರ ಒಂದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಹೋದ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂದಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಥಿಂಕೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಯಾವತ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮು ಅಂತ ಸರ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಂದು ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ ರೈತರು ಬಂದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಕೇಳುದು ನಾನು ಹೇಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಳುದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಂದು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಹೇಳ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಾಪ್ಸ್ಕೊಂತೀನೋ ಅವ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ no no I should think big ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ನಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋರೇನೋ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೋಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಳು ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಳು ನಾನು ಅದ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಿತಾಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನನ್ ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗ್ ಹೋಗಿದ್ಲು ಆ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಏನೇನೇನೇನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದೆ nine daughter will get the job ಅಂತ I'm so thankful and grateful. My daughter has got the job and she's earning happily. ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನ್ ನಾವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನಮ್ ಲೈಫ್ ನಾವ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನು ಇದು ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನನ್ ನನ್ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ ನಾನ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಳನ್ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾನ್ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲೈಫ್ ಇಂದ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಶೂರ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸು ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸು ಅದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದಂತೂ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂತ ನಾನು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ <coughs> ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋರು ನನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹೇಳೋಣ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಏ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಒಂದು ಶಾಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಶಾಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಅವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಚಂದ್ರಿಕಂಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಂಗೆ ಅವ್ರ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಸೊಸೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳಿಪ್ಪ ತಗೊಳಿಪ್ಪ ನಿನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿನ್ ಮೇಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬರೀ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಾಕು we have to work for that ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ if I can do anybody can do ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹಾಡ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ not that good in drawing ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊತ್ತು ಆ ತರ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಇದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರಲ್ಲ but still I have achieved ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆ ಕೇಳದೆ ಇರೋ ತರ ನನ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇವರು ಮ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ Uh, thank you, ಆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತೂ ಮೇಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗುರು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಂತೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ಅದ್ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದೇನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಗೋದು ಆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಂಗೆ ಅದು ರೂಢಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ so I am grateful for all the people in my life ಅದರಲ್ಲಿ special thanks to Anita Shrivardhan ಮತ್ತೆ ನನ್ನ match mates creative dream life match mates ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೊಂದೊಂದು ಹೇಳೋರು ಏ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಕು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೋ ಅಪ್ಪನ ಒಪ್ಪನ ಪ್ರೇಯರು ಇದಂತೂ ತಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನನ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಗು ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀತೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರೀತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸೈರ್ ಏನು ಆಸೆ ಇದೆ ಅದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮನಿತನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ನಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ನ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಜಾಬ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ but I never came on the stage behind the stage I was doing all the work behind the stage ಏನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನನ್ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರತ್ತಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಆ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರೋ ತಗೊಳೋರು ಅವಾಗ ಅನ್ಸೋರು ಸೇ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನನ್ಗಂತೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಇವಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ I went on the stage ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದೆ ಐ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಲಾರು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲಾರು ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಚಂದ್ರಿಕಾನಾ ಬಿಡ ಅಂತಿದ್ದವ್ರು ಅವರೇ ನನ್ಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂದು ನಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವೂ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನ್ಗೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡದು ಯಾರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಆ ಇದಿಷ್ಟು ನಂದು ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕಸ್ಟನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾವ್ದೋ ಟೂ ವೀಲರ್ ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಗಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಜ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯಾ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬಂದ್ರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಅನಿತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ನಂದು ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಈ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ವುಲ್ ಬಂತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವುಲ್ಫ್ ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ವುಲ್ಫ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಉಲ್ಬುನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಅನಿತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದೀವಿ ಇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೇಡ್ ಸೋ ಡೋನೋ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಿತಂದು ಒಂದು ಭಾಗ thank you so much Anita thank you thank you thank you thank you so much Chandrika ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ that was a big moment in your life ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ even that I didn't expect ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೂ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ every day every day I getting so ಅದು part of ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿ ನಂದು ಜರ್ನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ but that was a great moment ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆತರ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ it's like truly something to celebrate ಆ ತರ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ so that was a great achievement ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತರಾನೆ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ that's such a remarkable journey ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ ದಟ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾ ಸೋ ಟ್ರೂ ನಾವು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಆ ತರ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ತರ ಆಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ನಾವು ಓ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ತರ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ so thank you so very much ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ಈವನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಏನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಅದು ಅವರ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿರೋದು but we are living their dreams ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಅದು ಅವರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವ್ ಅದ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ದಾಗ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದೀನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಒಬ್ರುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಂದು ಮಾತಿನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ದಿನ ನಂದು ಲೈಫ್ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ so I be blessed if somebody has inspired inspired by me or motivated me, whatever. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಂದು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಈ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ನಂದು ವ್ಯೂಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ಬಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ಗೆ ಅದೇ ನನ್ನಿಂದ ಆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನನ್ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ thank you so much thank you so much Chandrika ನಿಜ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಣ್ಣದು ನಾವ್ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದು that would be our big dreams ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಗರ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಇನ್ನುವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದ್ ಏನ್ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಂದ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಬಿಡು ಸಾಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ we start working towards it so ಆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ wow I have really achieve so much ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ಗೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ so that is really blessed thankful and grateful so ನೀವ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸೊ ಇದೇ ತರನೇ ನಿಮ್ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ ಬೆಳೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೋ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಆಗಿ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು everything and anything is possible so thank you so much thank you